እኔ እናንተ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል። ብዙም ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል። ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ወልደን ለመሳ አብቅቶናል ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም እረ እንዴት ደስ ያሰኛል። ደስታህም ደስታዬ ነው፣ ስቃይህም ስቃይ ለኔ ፍጹም የማንለያይ የክፉ ቀኔ ስትለየኝ አልወድም ይከፋኛል። ቁጭ በልና አውጋ ጧትም ሳንል ወይም ቀን ሌሊቱ እስኪነጋ እኔ እናንተ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል። ብዙም ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል። ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ወልደን ለመሳም አብቅቶናል። ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም እረ እንዴት ደስ ያሰኛል። የኢትዮ ጥበባት አሸናፊዎች የሚመረጠው በአድማጭ ተመልካች ምርጫ ነው። ይህን ስራ ከወደዱት የተወዳዳሪውን መለያ ኮድ ወይም ስም አስተያየት መስጫው ላይ በመጻፍ ድምፅ ይስጡ። like ም ዋጋ አለው። ኢትዮ ጥበባት